Aduh Romo Ibu ngapuranen aku yen ono salah lan luputku tarumangsani aku duwe dosa nganti saiki isih krasa ning bagaikan jauh